जुनीमा दृष्टि बिना सोचे जस्तो जीवन छैन तर धोको थियो यो सम्झ बिना सोचे जस्तो जीवन छैन बादल पारी तिम्रो सहर बादल वरि मेरो बादल पारी तिम्रो सहर बादल वरि मेरो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो अनि मैले क्लास छुट्याउनु पऱ्यो हामी रुम चेन्ज गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै समस्या भयो मलाई पीडा भयो अब सङ्गीत बिना एकछिन रमाउनु नसक्ने मान्छे म्युजिक क्लास गर्नु पाउँदा यति खुसी थिएँ तर त्यही क्लास चाहिँ छोडेर हामी यति धेरै टाढा जानु पऱ्यो अनि म धेरै दुःखी थिएँ पहिलाकै स्थितिमा म पुगेको थिएँ अनि त्यसै बेलामा चाहिँ हाम्रो खुसी दाईसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भयो केही गर्न सक्दिनँ कोही चिनेको पनि छैन कोही आफन्तहरू छैन त्यही भएर म चाहिँ अब अग्रजहरूले टेकेको भूमिमा कलाकारहरूले हाम्रो राजेश पायल दाई अन्जु दिदी लगायत धेरै हुनुहुन्छ कलाकारहरू उहाँहरूले टेक्नुभएको माटोलाई मैले टेकेर मर्नु पाएँ भने पनि मैले गति पाउने छु भनेर म काठमाडौँ आएँ म चाहिँ गीतैबाट मेरो आफ्नै पारिश्रमिक जुन रकमहरूले चाहिँ पछि चेक गर्छु भन्ने मेरो चाहना हो र खासमा अहिलेको लागि चाहिँ मलाई तपाईँहरूले एकदमै माया गरिदिनु होला अब यस्तै छ सुनिसक्नुभयो बहिनीको आज मसँग दुईजना स्पेसल गेस्टहरू हुनुहुन्छ पछिल्लो समय धेरै नयाँ प्रतिभाहरू आउने क्रममा एकजना नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ जो आफ्नो शारीरिक रूपमा आफ्नो आँखाले बाहिरी संसार देख्नुहुन्न तर पनि साङ्गीतिक रूपमा धेरै नेपालीले देख्नुहुन्छ सुस्मिता राई हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर उहाँलाई गाइड गर्नुहुने उहाँको गाइडर थामी खुसी भाइ हुनुहुन्छ यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद कति वर्ष भयो तपाईँलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको चाहिँ गाउँदा चाहिँ सानैदेखि नै गाउँथेँ अब पूर्ण रूपले लागेको चाहिँ दुई वर्ष जति भइसक्यो तपाईँको जुन आँखा छ होइन बाहिरी संसार आँखाले देख्नुहुन्न यो चाहिँ जन्म जाँदा हो कि पछाडि केही प्रब्लम आएर यस्तो भएको पछाडिबाट छ वर्षको हुँदाखेरि कुनै प्रब्लम बिना प्रब्लम नभएको यसको चाहिँ राति सुतेको बेला एकैचोटि बिहान उठ्दाखेरि उज्यालो नभएको तपाईँले तपाईँले चाहिँ उहाँलाई भेट्नुभयो कति वर्ष भयो होइन अहिले उहाँलाई गाइड गरिरहनु भएको छ होइन कति वर्ष भयो हजुरले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेको चाहिँ उहाँलाई पहिला उहाँको गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ दिक्तेलमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रेल लिपिबाट अनि पछि यहाँ काठमाडौँमा भेटेको चाहिँ फागुनदेखि हो अनि चैतदेखि चाहिँ गाइड गरेर हिँडिरहेको छु उहाँको प्रतिभालाई देखेर तपाईँले उहाँलाई होइन गाइड गाइड गर्नुभएको छ होइन अभिभावकको रूपमा हजुर एकदमै उहाँको प्रतिभा राम्रो लाग्यो अनि टेक्निक टेक्निकल कुराहरू पनि धेरै राम्रो छ अनि स्वर पनि राम्रो त्यस कारणले अब सुस्मिताले भविष्यमा कोदालो खनेर मेलापात गरेर खान सक्दैन तर जुन क्वालिटी छ यो क्वालिटीलाई दर्शक सामु नेपाली दाजुभाइ नेपाली दर्शकमा पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ सुस्मिताको भोलि गएर पछुताउने दिन हुँदैन भनेर मेरो चाहना हो अनि कतिपय अब ब्लाइन्ड साथीहरू अब धेरै छन् धेरैले कति दुःख बिसाइरहेको छ होइन तर त्यसमा सुस्मिता एउटा उदाहरणीय भइदियो भने पछि गएर सुस्मिताको जीवनमा केही होला भनेर नै एउटा यो हात उठाएको जस्तो काठमाडौँमा आफै सर्भाइभ हुनु एकदम गाह्रो ठाउँ हो होइन प्लस तपाईँले उहाँलाई नै गाइड गराउनु भएको छ दिनचर्या त खर्चहरू होइन कसरी जो गरिरहनु भएको छ तपाईँले अहिले खर्चको कुरो चाहिँ अब कतिचोटि गाडी भाडामा आयो उसले पनि उसको पनि कमाएर अलिक भइरहेको छ गीतहरू धेरैले दिइराख्नु भएको छ अहिले निकै गीत गाइसक्नुभयो तिन दर्जनभन्दा माथि गाउनुभएको छ त्यो पनि भइरहेछ अनि बाँकी अब यताउता मेरो आफ्नै पनि म पनि कम्पोजिसन गर्छु गीत लेख्छु अनि हजुर हजुर त्यसबाट नै हामीले मैले चलाइरहेको छ आएको आएको काठमाडौँ चाहिँ कति भयो तपाईँको त्यो तिन महिना फागुनमा आउनुभएको अगाडि लास्ट इयर हो कि अगाडिदेखि नै हो म काठमाडौँ त उता एसएलसी सकाएर आएको हो अहिले चाहिँ बाह्र सकियो मेरो अनि म चाहिँ बहत्तर सालमा म काठमाडौँ आएको थिएँ अनि त्यतिखेर अब लगभग भयो तिन वर्ष जति भइसक्यो अनि यस्तै हो अब विशेष गरी अब मैले पहिलाको कुराकानीमा पनि भनेको थिएँ आज पनि त्यो कुराकानी फेरि भन्दैछु होइन म यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ मर्नको लागि आएको थिएँ तर अब म मरिनँ त्यसको सट्टामा धेरै राम्रो कुरा राम्रो हुँदै गयो अनि पछिबाट मैले <clears throat> दिया च्यानल गायकको दिपक दाईसँग भेट भएपछि उहाँले मलाई गीत पनि रेकर्ड गराइदिनु भयो अनि म्युजिक क्लास पनि गराइदिन्छु भनेर मैले एक वर्षको क्लास चाहिँ मैले सकेँ अनि त्यसपछिबाट अब सधैँभरि उहाँहरूले मलाई साथ दिइराख्नु पनि अलिक असम्भव भयो नि त आफ्नो परिवार छुट्टै हुन्छ अनि त्यसपछि म धेरै पीडामा थिएँ अब किन काठमाडौँ मर्नु आएँ भन्दाखेरि अब मेरो गायक बन्ने सपना थियो सानैदेखि होइन अनि त्यसपछि अब म बुझ्दै गएपछि मेरो घरको पारिवारिक स्थिति पनि कमजोर भएकोले गर्दाखेरि अनि आफ्नो मनले आफैलाई सम्झाउनु नसकेर चाहिँ दुखी भएपछि चाहिँ म काठमाडौँमा ठुल्ठुलो कलाकारहरूले टेकेको जमिनलाई टेकेर म पनि मर्छु अनि त्यसपछि मात्रै मैले गति पाउनेछु भनेर मैले खासमा चाहिँ अग्रजहरूले टेकेको भूमिमा टेक्नुको लागि टेकेर मर्नुको लागि म आएको थिएँ अनि तर त्यस्तो भएन अनि दाइले भेटाएपछि जोस् गीतहरू रेकर्ड भयो अनि पछिबाट चाहिँ अब त्यतिकै अब म क्लास गर्न मैले सकिनँ अब फ्रीमा मलाई क्लास गुरुले सिकाउनु भए तापनि अनामनगरमा मेरो बस्ने स्थिति थिएन दाइले अब मिस्त्री काम ज्यामी कामहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो काम चाहिँ धेरै मेरो आफ्नो दाई हजुर अनि उहाँ चाहिँ अहिले काठमाडौँको पनि धेरै पल्लो भागहरूतिर मात्रै त्यस्तो काम चाहिँ पाइने रहेछ घरहरू बनाउने होइन अनि त्यो भएकोले गर्दा यहाँ अनमनगरमा बस्ने स्थिति भएन दुःख गर्नुभयो धेरैचोटि यहाँ आएर नै पनि महिनाको दस हजार कहिले कति तिरिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो एकदम महँगो भाडा खानेकुराहरू पनि त्यो भएकोले गर्दा हामी बस्ने स्थिति भएन अनि मैले क्लास छुटाउनु पऱ्यो हामी रुम चेन्ज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै समस्या भयो मलाई पीडा भयो अब सङ्गीत बिना एकछिन रमाउनु नसक्ने मान्छे म्युजिक क्लास गर्नु पाउँदा यति खुसी थिएँ तर त्यही क्लास चाहिँ छोडेर हामी यति धेरै टाढा जानु पऱ्यो अनि म धेरै दुःखी थिएँ पहिलाकै स्थितिमा म पुगेको थिएँ अनि त्यसै बेलामा चाहिँ हाम्रो खुसी दाईसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भयो अनि त्यसपछि उहाँले नै मलाई भेट्न आउनुभयो अनि अहिले यसरी सङ्गीतमा डोहोऱ्याइराख्नु भएको छ अनि एकदमै खुसी छु <laughs> मर्नुको लागि भन्नुभयो काठमाडौँ आएँ भन्नुभयो होइन घरको अवस्था एकदमै नाजुक हो तपाईँको नाजुक भन्दा पनि अब त्यही हो गाउँमा घरबाट अलिकति राम्रो बिहेभ भएन कि मलाई त माया गर्नु नै हुन्छ घरबाट राम्रै गर्नुहुन्छ तर अब त्यही हो गाउँमा चाहिँ अब अन्नपातहरू हुन्छ आर्थिक कमजोरी हो हाम्रो चाहिँ खासमा होइन अनि घरले पनि बोझ त मान्नुहुन्न थियो तर नसकेर नै हो अनि अब सुरुमा त म अब आँखा नबिग्रिँदाखेरि म डक्टर बन्नु चाहेको थिएँ अनि पछिबाट म आठ सात आठ वर्ष नौ वर्ष भइन्जेलसम्म पनि म डक्टर नै बन्छु भन्ने मलाई सोच थियो तर जब जब म ठुलो हुँदै गएँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी जस्तो दृष्टिबिनहरूलाई कसरी डक्टर बनेर कसरी अरूको उपचार गर्ने र होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई सानैमा म गीत पनि गाउँथेँ अनि गीत गाउँदाखेरि एउटा अङ्कलले तिमी चाहिँ पछि कलाकार हुनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो अनि त्यो कुरालाई नै मैले पक्रेर गीतहरू पनि कहिलेकाहीँ गाउने गर्थेँ अनि अब डक्टर बन्न नसक्ने रहेछु भन्ने मेरो मनमा लागेपछि चाहिँ त्यसको विकल्पमा म गीत गाउँछु गीत गाएर मेरो आवाजले मान्छेको हृदयमा लागेको चोटलाई निको पार्छु नि त्यसरी म डक्टर बन्छु भन्ने मेरो सोचहरू भयो स्कुलमा गएँ गीत गाइरहन्थेँ खाली क्लासमा पनि टेबल बजाएर गीत गाउँथेँ होइन अनि त्यस्तो हुँदै अनि जोस मेरो मम्मीहरूले पनि त्यतिखेर अँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर पछि पछि जब मैले बुझ्दै गएँ अनि हाम्रो घरमा चाहिँ एकदमै त्यस्तो खालको समस्याहरू मैले बुझेँ नि त किनकि मम्मीसँग धेरै दुःख साटासाटहरू हुन्थ्यो हाम्रो अनि अन्न फले तापनि होइन अब पैसा चाहिँ नहुने अनि त्यस्तै त्यस्तै समस्याहरू धेरै हुँदै गयो अब हामी धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी छजना चारजना दाई भाइहरू हुनुहुन्छ दुईजना दिदीबहिनी सबैलाई खर्च पुर्याउनु पनि एकदमै गाह्रो हुने अनि मलाई चाहिँ एकदमै म सानैदेखि नै अलिक त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिक मन लगाएर मैले ध्यान दिएर सोच्ने अनि त्यस्तो हुँदाखेरि मेरो मम्मीले मलाई होस्टलमा एक हजार छोडिदिनु खोज्नु हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ अब मलाई यति धेरै नदिनुहोस् होइन किनकि घरमा समस्या छ मलाई चाहिँ तपाईँले पाँच सय रुपियाँ दिनुभयो भने पुग्छ त्यस्तै मैले भन्थेँ अनि एकदमै घरको स्थितिलाई बुझ्दै गएपछि साथ दिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो पछि म तिमीलाई गायक बनाउँछु यस्तो बनाउँछु काठमाडौँमा पढाउँछु भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो तर जब म एट नाइन क्लास हुँदै गएँ अब फोन थिएन त्यतिखेर है फोन भए पनि अब मैले चलाएको थिइनँ अनि कसरी सम्पर्क गर्ने उहाँहरू पनि आफ्नै काममा व्यस्त रहनुभयो मैले त्यसरी उहाँहरूलाई फलोअप गर्न सकिनँ त्यसो भएपछि अन्तिम स्थिति चाहिँ के थियो भन्दा अब काठमाडौँमा जान्छु काठमाडौँ गएर चाहिँ अब म चाहिँ केही गर्नु सक्दिनँ कोही चिनेको पनि छैन कोही आफन्तहरू छैन त्यही भएर म चाहिँ अब अग्रजहरूले टेकेको भूमिमा कलाकारहरूले हाम्रो राजेश पायल दाई अन्जु दिदी लगायत धेरै हुनुहुन्छ कलाकारहरू उहाँहरूले टेक्नुभएको माटोलाई मैले टेकेर मर्नु पाएँ भने पनि मैले गति पाउनेछु भनेर म काठमाडौँ आएँ मेरो परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो अहिलेको यो अवस्थामा पनि मैले भर्खर मात्रै क्लास सुरु गरेँ फेरि <laughs> त्यो सबैजना हाम्रै दर्शकहरूको अनि साथ आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि हो फेरि मैले क्लास जोइन गरेको छु कुन गीत सुनाइदिनुहुन्छ त तपाईँको आफ्नो कलालाई होइन आफ्नै गीत सुनाइदिनु जीवन हुन्छ यो चाहिँ निरप्रसाद अङ्कलले लेख्नु भएको यो शब्द हो उहाँ चाहिँ अफगानिस्तानमा हुनुहुन्थ्यो अनि जब मेरो युट्युबमा उहाँले यस्तो कुराकानी सुन्नु भएपछि चाहिँ मेरो जीवनको बारेमा उहाँले लेखिदिनु भएको रहेछ गीत सबै रेडी गर्नुभएको रहेछ पछिबाट हाम्रो कन्ट्याक्ट भयो शब्द सङ्गीत उहाँकै हो अनि एरेन्ज पावल चाम्लिङ दाईले गर्नुभएको छ अनि यसलाई लगानी चाहिँ जयेन्द्र शेरचन अङ्कलले गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्टमा धन्यवाद दिँदै गीत गाउन चाहन्छु यो जुनीमा दृष्टि बिना सोचे जस्तो जीवन छैन तर धोको थियो यो सम्झ सोचे जस्तो जीवन छैन राम्रो गाउनुहुन्छ अनि तपाईँको विचार सुन्दा एकदमै तपाईँको एकजना छोरी मान्छेमा होइन आफ्नो भनेन न फ्यामिलीप्रति प्रतिको होइन राम्रो सद्भाव राख्ने यति राम्रो छोरी हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको बुवा आमासँग गाउँमा सम्पर्क हुन्छ हुँदैन मेरो बुवा आमासँग सम्पर्क हुन्छ अस्ति भर्खर मात्रै पनि काठमाडौँ आउनुभएको थियो मेरो मम्मी बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर उहाँ आउनुभएको थियो अनि जस कुराकानी भइरहेको छ उहाँहरूसँग पनि जस्तो कि पछिल्लो समयमा धेरै प्रतिभाहरू भाइरल हुन्छ मिडियामा आइसकेपछि होइन उहाँको धेरैको घर पनि बनिएको होइन क्यारियर पनि बनेको हामी सुन्न र देख्न सक्छौँ होइन तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई अगाडि कसरी बढाउने होइन सोच्नु भएको छ अनि यस बिचमा फन्डहरू उठाउने योजना छ कि छैन तपाईँको यस्तो फन्डहरू उठाउने एकचोटि चाहिँ मैले बहिनीसँग सल्लाह गरेको थिएँ अनि बहिनीले अब सबैले उठाइरहेको छ अब बच्चाहरूलाई अलिक धेरै रुचाउनु भएको छ दर्शकहरूले पनि अब मलाई त त्यस्तो नहोला पनि अब सपाङ्ग साथीहरूलाई जति अलिक चञ्चलता टाइप भएको अब खुल्ने अब त्यो प्रकारको अलिक धेरै रुचाउँछ जनता विदेशमा भएकोले त रमाइलो कुरा त हेर्छ अब सुस्मिताको त दुःखको मात्रै हुन्छ अनि अब अपाङ्गहरूलाई त खासै सहयोग गरेको नै थाहा छैन क्या कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्तो ऊहरू अब हाम्रो धेरै दुःखमा अरू अरू पनि हुनुहुन्छ तर पनि होला नहोला आशा छैन तर पनि मलाई मेरो स्वरलाई माया गरेर सुस्मितालाई दया गरेर होइन तर सुस्मिताको स्वरलाई माया गरेर मलाई चाहिँ आयोजक टिमहरूले विदेशको प्रोग्रामहरू नेपालको प्रोग्राम भएर मसँग आर्थिक भयो भने अनि एक दिन म चाहिँ बाहिर देशमा जानु पाएँ भने चाहिँ अब यो नेपालमा उहाँको आँखाको टुङ्गै भएन कसैले चाहिँ यो रोगै छैन भने कसैले चाहिँ के भन्ने भएको कारणले युरोपतिर गएँ भने चाहिँ मेरो आँखा जचाउने ठुलो सोख छ होइन अनि मैले चाहिँ अब के सोचिरहेको छु भने अब बने पनि नबने पनि एकचोटि चाहिँ जचाउने आँखा उहाँको सोको अस्पतालहरूमा होइन चेकअप गर्नुभएको छ कि छैन उहाँले पहिलो बिग्रिने बित्तिकै लाहानमा जानुभएको रहेछ लानुमा जाँदाखेरि यो चाहिँ आँखा बिग्रेको होइन त्यो तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको नानीलाई फर्काएर लानुहोस् भनेपछि उहाँहरू निराश भएर आउनुभयो अनि पछि चाहिँ काठमाडौँ आइकन यहाँ माथि हिरानभर्सा आँखा अस्पताल तिलगङ्गामा तिलगङ्गामा चाहिँ ढिलो भयो उहाँको हुँदैन भनेर बाहिर बाहिर पठाइदिनु भएछ र आमाले रिसाले कागजपत्र पनि भएको छ होइन त्यस कारणले यो अलिकति पत्ता लागेन नेपालमा राम्ररी नहेरेर हो कि अनि कहीँ जाँदा हुन्छ कि भनेको हाँसिदिनु पऱ्यो क्या हजुर अनि नसा सुकिसक्यो अब पुरानो भयो भन्ने कुरो गरेर नि तर पनि एउटा चाहना चाहिँ सम्भावना त छ होला नि राम्रो हस्पिटल लगेको त उहाँले फेरि संसार देख्न सक्ने सम्भावना छ होला नसा सुकेको छ भन्ने कुरो गरेर त्यहाँ चाहिँ अनि अरू ठाउँ कहीँ लाँदा हुन्छ भनेर सोध्दा हाँसिदिनु भएछ त्यस पश्चात चाहिँ त्यत्तिकै तर युरोप गएँ भने चाहिँ म एकचोटि युरोप कन्ट्रीमा चाहिँ राम्रो डक्टरहरू हुन्छ भन्ने उहाँको आशा हो अनि अहिले हामीले मैले चाहेको चाहिँ अब बहिनीलाई उहाँले यसरी नै गीत सङ्गीतहरू दिनुभयो पारिश्रमिकहरू राम्रो हुँदै गयो बहिनी चलो भन्दा पक्कै पनि बहिनीको पछि कमाइ हुन्छ कमाइ भयो भने चाहिँ बहिनीको आफ्नै एउटा वासस्थान बनाइदिने होइन किनभने बहिनीको अब आबुवा हुँदा त माया गर्नु छ आबुवाको पछाडि त दाजुभाउजूले आफ्नो आफ्नो उसमा हुन्छ त्यस कारणले कति गाह्रो होला त्यो हामीले त्यो पीडालाई म सम्झिन्छु त्यस कारणले पछि गएर चाहिँ अब उहाँलाई त्यसरी नै एउटा आवास बनाउने मेरो चाहना छ जस्तो उहाँलाई अहिले तपाईँले नै राख्नु भएको छ होइन खानु बस्नु सब व्यवस्था हजुरले मिलाउनु भएको छ कि अहिले मसँग पनि बस्नुहुन्छ अनि उहाँको दाईसँग पनि बसिरहनु भएको छ र उहाँको कोठालाई चाहिँ डेकोरेसन गरिरहेको छौँ केही साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भएको थियो अनि बस्ने ठाउँहरू सुत्नेदेखि लिएर ग्यासहरू पनि गरिसकेको छौँ अब अहिले कुकर किन्दैछौँ <laughs> हिजो मात्रै एकजना दिदीले पारो अलिकति खर्च पठाइदिनु भएको थियो त्यो अनुसार हामी किन्दैछौँ हुँदैछ बहिनीको लागि जस्तो कि यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि होइन जस्तो उहाँको दुःख उहाँको आँखाको ज्योति बनाउनुलाई होइन कसैले तपाईँहरूसँग स सहकार्य गर्न अथवा डोनेसन कसैले दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू दुईजनासँग चाहिँ होइन कस सजिलोसँग कसरी सम्पर्क गर्ने र भेट्ने यो सजिलोसँग बताइदिनुहोस् न अहिले त हामी नेपालीहरू धेरै ठुलो मन भएका छौँ होइन कतिको आँखाको ज्योति मात्र नभएर क्यारियरै बनाएको छ घरै बनाएको छ होइन उहाँ एकजना राम्रो प्रतिभा हुनुहुन्छ होइन उहाँको लागि कसैले सहयोग गर्नु चाहनुहुन्छ भने सजिलोसँग तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने अथवा भेट्नको लागि एउटा माध्यम बताइदिनुहोस् न अब भेट्नलाई त अब सरहरूसँगै आउनुभयो भने पनि किन्ने सरहरूसँग हाम्रो नम्बर छ यही मिडियाद्वारा पनि उहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ अनि त्योभन्दा अझै सजिलो चाहिँ सुस्मिता राईको फेसबुक आइडीमा उहाँले याड गर्नुभयो रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने साथी चाहिँ छिटो बढ्छ मलाई एसएमएस गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि हुनसक्यो मेरो नि थामी खुसी भाइ भनेर फेसबुक आइडी छ त्यसरी सजिलो चाहिँ त्यो पनि हुन्छ हजुर तपाईँको नि आफ्नै होइन के भन्नुहुन्छ भ्युवर्सलाई होइन तपाईँको दुःख तपाईँको कलालाई मन पराएर अथवा दुःखमा उहाँहरू दुःखी भएर होइन तपाईँलाई कुनै सहयोग आउँछ भने होइन अथवा सहयोगी दादाहरूलाई के भन्नुहुन्छ विशेष गरी अब मेरो आँखा बनाउनुको लागि भन्दा पनि आँखा त मेरो मैले सोचेको पहिला नै होइन अब डक्टरले त्यस्तो भनिसक्नु भएपछि आँखाको लागि यो तपाईँलाई भनेर दिनुभयो भने पछि अब नबनिनु सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ बनिन्छ बनिँदैन त्यो थाहा छैन त्यही भएर म चाहिँ गीतैबाट मेरो आफ्नै पारिश्रमिक जुन रकमहरूले चाहिँ पछि चेक गर्छु भन्ने मेरो चाहना हो र खासमा अहिलेको लागि चाहिँ मलाई तपाईँहरूले एकदमै माया गरिदिनु होला अब यस्तै छ सुनिसक्नुभयो बहिनीको पीडा होइन अब काठमाडौँको ठाउँमा अब भर्खर क्लास गरिरहेको छु यो क्लास गर्नको लागि पनि मलाई जापानमा हुनुहुन्छ प्रदीप तुखेसा राई कारबारी दाई उहाँले अस्ति एउटा गीत दिनुभएको थियो मलाई स्वदेश गीत मैले गाइसकेँ आमाको बारेमा अनि उहाँले नै मलाई एक वर्षसम्मको चाहिँ म बहिनीलाई म स्पोन्सर गर्छु भन्नुभएको छ अनि अब जापानमा पनि अप्रेलमा प्रोग्राम हुँदैछ बोलाउने कुरा गर्नुभएको छ दाइले अनि यसरी नै अब तपाईँहरूले पनि मलाई कुनै ठाउँमा प्रोग्राम भइरहेछ भने याद गरिदिनु होला सम्झिदिनु होला भन्न चाहन्छु र सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि खुल्ला छ है हाम्रो चाहिँ के भन्छ <laughs> दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सानो भए पनि ठुलो भए पनि सहयोग भनेको सहयोग नै हो अनि तपाईँको मनमा कुनै त्यस्तो दिउँ दिउँ भन्ने खालको इच्छा जाग्दैछ भने त्यसलाई बाँधेर नराख्नुहोला भन्न चाहन्छु सुस्मितालाई सुस्मिता बहिनीलाई पनि होइन उज्जवल साङ्गीतिक भविष्यको शुभकामना है तपाईँ पनि उहाँको एउटा राम्रो नमुना गाय गाइडर बन्नुहोस् दुवैजनालाई हाम्रो शुभकामना छ थ्याङ्क यू धन्यवाद जाँदा जाँदै होइन हाम्रो भ्युवर्सलाई कुन गीत सुनाइदिनुहुन्छ सबै दर्शकहरूले अहिले रुचाइदिनु भएको हाम्रो गीत पनि हो यो धेरैजनाले जे होस् हेरिदिनु भएको छ सुन्छु राम्रो लाग्छ है अनि त्यो गीत नै म गाउन चाहन्छु बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो यो एलिसा लामा सुच्छा राई दिदीले लेख्नु भएको गीत हो उहाँ युकेमा हुनुहुन्छ अनि यसलाई जितेन बान्तावा दाईले कम्पोज गर्नुभएको छ र उहाँले नै मलाई गाउनु पनि साथ दिनुभएको छ यो गीत हाम्रो डुएट गीत हो त्यो म थोरै गाउन चाहन्छु बादल पारी तिम्रो सहर बादल वरी मेरो बादल पारी तिम्रो सहर बादल वरी मेरो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो